Ano oh, Yesus eh? Selanjutnya untuk uh, eh, Kiai Bapak Presidenku yang tersayang Aduh Tuhan Terima kasih Aduh, Terimalah salam hormat dari kami Aduh Tuhan nih. Oh Ma Presiden emakku oh, Amma Presiden emakku Makku pedu maru Oh Yesus Presiden presidente Uli, Uli Panusia, kau tempakan sauvai kasa, iti kondisi api pikotara, makin ada sevolo mala, hoka hamba lapa.